саламатшылық байке мен моғондай арал өтіп кетсем қорқынышты емес пе түйіп түз өтіп кетейін деген моғондайбы ей эми коркунучтуу болсо мен менен ушул жерде жүрмөк белем мен боло берет өтүп кетет кете берейин анда э салам достор гүлжигит Ахматов каналында розыгрыш башкы байге кия рио автоунаасы жана башқа ақчалай сыйлыктар толық малыматты видеоның асындағы ссылкага кирип алсаңыздар болады. анда чамдаңыздар билеттер чектерілді.